professor Adolfo Puimi, chefe do setor de gerente de petróleo aqui do Lenep. Professor, tudo bem? Tudo tranquilo. Então, professor, o senhor poderia contar um pouco da sua história, a sua trajetória acadêmica? Bom, eu me graduei em engenharia química, uhum. já tem um bocado de tempo, já <laughs> sabe, mas acabei de fazer 25 anos de formado. E logo em seguida da minha graduação, eu passei no concurso da Petrobras, teve uhum. algum um outro mês para lá e para cá, né, que era tempo de sair resultado, etc. Fiz o curso de formação, um ano em Salvador, e em seguida vim trabalhar aqui em Macaé, na Bacia de Campos. Lógico que a gente sempre que chega, né, pelo menos na época, é, passava algum período de estágio em todas as divisões, na época se chamava a ah, região de produção, que era produção de óleo propriamente dita, produção de gás, avaliação de formações, reservatório e completação. E após esse estágio a gente era selecionado, assim, eh, era dividido, vamos dizer assim, assim como no final do curso ah, os engenheiros eram distribuídos entre as regiões de produção, Macaé, Natal, Mossoró, etc. Depois desse estágio a gente era distribuído entre os setores, as divisões na verdade. E aí eu fui para avaliação de formações, a eh, antiga chamava de IRAF. Depois de alguns anos, embarcando inclusive alguns anos embarcado, eu fui, tive um convite e fui para a área de reservatório. E não saí mais. Uhum. Passei alguns anos no reservatório, fiz o mestrado ainda pela Petrobras, né, na Unicamp de novo. É, e depois de alguns anos na volta do mestrado, eu pedi demissão uhum. e vim para o ENEP. É. Fiz o doutorado. E... Essa, inclusive, era uma das nossas perguntas que levou a sua, a sua vida ao ENEP. Então, como o senhor disse, a sua carreira profissional foi muito longa, o senhor inclusive trabalhou um tempo na Petrobras. Gostaria que o senhor compartilhasse um pouco com a gente aqui um, suas experiências do dia a dia como engenheiro de petróleo, a experiência do dia a dia de um engenheiro. É, o engenheiro de petróleo, né, ele tem aquela característica, né, vamos dizer assim, peculiar, que a própria formação dele é ampla. Uhum. Né? Quando a gente fala em reservatório, em poço, perfuração, completação, ela é bem ampla. Né? Então, um, um, dia a dia, assim, é, é, seria genérico, né? Uhum. Mas, na verdade, você tem, vamos dizer assim, atividades bastante distintas. O, o engenheiro que vai trabalhar embarcado, por exemplo, ele tem aquela atividade, eu diria, meio técnica, meio gerencial, mesmo não uhum. sendo um gerente formal. Porque dentro da plataforma, ele é o fiscal. Uhum. Então, assim, sem exageros, além de cuidar de das operações, né, da, da rotina, tem que se preocupar com material, com equipamento e inclusive questões, vamos dizer assim, burocráticas de chegar comida, <laughs> chegar água, tudo. Né? Por outro lado, o engenheiro que trabalha na programação, ele tem que ter aquela experiência das operações para quando tem que receber, por exemplo, um exemplo, um engenheiro de perfuração, quando vai fazer o projeto de um poço, o que, que ele tem? ele tem o alvo, que vem, né, o objetivo principal que vem da reservatória da engenharia de reservatório, da geologia e desenvolvimento. Ele tem a carta estratigráfica que ele precisa conhecer para programar os, os revestimentos, etc. Então, vamos dizer, uma coisa mais teórica dentro uhum. da parte de perfuração. A mesma coisa que o, mesma coisa não, mesma área do sujeito que está embarcado e essas preocupações gerenciais que eu comentei, a programação é um enfoque totalmente diferente. O reservatório, idem. Então, o interessante na, na engenharia de petróleo é que você tem espaço para todos os perfis. Uhum. Ou seja, aquela pessoa que gosta mais de estar na atividade fim, embarcado, etc., tem espaço. Um, um outro que gosta mais de programação, tem espaço. reservatório isso aí. Uhum. Ela é bastante dinâmica, na verdade. Né? É, com certeza, muitas áreas. Né? Então, vamos falar um pouco do INGEP. Esse tempo que o senhor vem lecionando aqui no, no LENEP, o senhor com certeza acompanhou muitas, muitas edições do INGEP, né? Uhum. De, primeiramente, gostaria de saber o que, que o senhor acha do evento e, segundo, é, de, de, das primeiras edições que o senhor vem acompanhando para cá, o que, que vem evoluindo no evento? É, o INGEP é, é muito interessante, né? Porque a, a ideia da semana acadêmica já é bastante interessante, né? Uhum. Ou seja, é algo que os alunos se envolvem e principalmente sai da rotina, né? Não que sai da academia, não. No fundo, ele está preocupado com, é, vamos dizer assim, vocês são da área de marketing, mas o pessoal que está cuidando de programação, por exemplo, o que está preocupado? Em encontrar palestras que atraiam as pessoas, uhum. encontrar mini cursos que tenham, é, que deem pop, né? Quer dizer, que tenha público para né? assistir e está preocupado com a técnica, ou seja, você tem que saber o que escolher. Mas então essa, essa ideia de os alunos organizarem o evento, no meu ponto de vista, é muito interessante, porque mesmo sendo acadêmico, sai um pouco da academia, tem que buscar empresas, tem que buscar palestrantes, tem que organizar a logística, né? tem o cara que faz a programação, como eu comentei, da, uhum. da perfuração do poço, e tem o sujeito que está embarcado, né? <laughs> que tem que cuidar de chegar equipamento do carro que vai buscar o palestrante, essa coisa toda e do coffee break. Nesse caso, aí, seria a nossa logística. <laughs> Exatamente. Aí, é, o que eu notei é que esse evento, o, os alunos daqui, até por estarem muito próximos da indústria, isso é uma característica interessante e positiva do LENEP, Conexão. eles têm uma grande facilidade de acesso e, por outro lado, faz com que o, a qualidade do evento seja grande. Se você comparar eu lembro do INGEP com bastante clareza, pelo menos desde 2002, 2003, né, que foram uhum. feitos aqui. É, o que a gente vê é que a cada ano aumenta a qualidade das palestras, aumenta o leque de opções, né, a quantidade também, e, e cada vez mais é um evento conhecido. Né? Qualquer lugar que você for hoje, em qualquer universidade que tenha curso de petróleo, e conversar com seus colegas de graduação, você vai ter certeza que já teve alguém que teve aqui. Eu falo isso porque eu já aqui, nos últimos Lené, nos últimos Lené, nos últimos INGEPs, encontrei alunos da USP, de federais do Nordeste, de federais da Federal de Pelotas, ou seja, é um evento bastante amplo e, e vou te dizer, a, a quantidade de participantes, ela não deixa nada a, a dos grandes eventos de petróleo internacionais, uhum. em termos de quantidade de participantes. É, qualidade, é óbvio que as palestras aqui têm a mesmo, o mesmo nível, só que não é um evento puramente científico. Uhum. Ou seja, o leque, o objetivo é outro, mas eu não tenho dúvida que o INGEP está se firmando como um dos grandes eventos da engenharia de petróleo, e não é mais regional não, eu diria nacional, pela abrangência que tem de participação. Com certeza. É, e para os alunos e os profissionais que estão atuando na área e para quem está querendo ingressar, quais seriam as vantagens para eles estar participando do nosso evento? Mas existe uma coisa que o pessoal comenta, networking, uhum. que é fundamental é, e conhecimento. Pelo fato de você aqui no INGEP ter palestras de técnicos da indústria, você vai saber o que está é, mais em voga, os grandes desafios da indústria. Né? A gente sabe o que é pré-sal, mas além de saber só o que é pré-sal, saber quais são os grandes desafios na perfuração, em reservatório, etc. Então você assistindo, participando do INGEP, você vai ter palestras de técnicos da indústria, de técnicos da Petrobras, de prestadores de serviço, é, de acadêmicos também, de professores. Então você vai estar se atualizando o que está acontecendo na indústria, não apenas em pesquisa, mas também em pesquisa. Por outro lado, esse grupo de técnicos que se reúne aqui durante uma semana, tá, permite que você literalmente troque cartões, uhum. saiba quem trabalha com o que, se torne conhecido, faça contatos, etc. O que permite, e eu não falo apenas e simplesmente não que não seja importante, ah, vou conseguir um emprego mas principalmente você vai ter chance de fazer uma visita, ser convidado para uma palestra, etc. Não, não é simplesmente a questão utilitária de ter um emprego. É óbvio que ninguém vai abrir mão do emprego, mas você já começa a fazer os seus contatos, conhecendo pessoas da indústria, de outras regiões, etc. etc. Eu acho que isso aí é fundamental. A oportunidade é muito grande para se atualizar e ter contatos com as pessoas que estão fazendo uhum. o, a indústria do petróleo atualmente. Assim como o senhor comentou, vem, né, muita, vem gente de todo o Brasil, né? então a gente vai conhecer muita gente. Para finalizar, o senhor poderia deixar uma mensagem para quem está ingressando agora na, na indústria do petróleo? Olha só, a, a indústria do petróleo ela tem a característica que é a multidisciplinaridade. Você vê hoje biólogos trabalhando com petróleo, não sabe, né? Uhum microbiologia, injeção de micro-organismos para aumentar a recuperação do petróleo. A gente fala da engenharia civil, de estruturas, plataformas de produção engenharia oceânica. É, você olhar também a questão até do direito, uhum. né? a legislação do petróleo é algo em debate, vira e mexe. Né? Quantas <laughs> é, mobilizações a gente já não teve por causa dos royalties. Questões sociais, toda cidade que começa a produzir petróleo, ela é literalmente invadida por uma grande quantidade de pessoas de fora, que, com problemas de infraestrutura, etc. E, obviamente, <laughs> a engenharia de petróleo, que é o grande carro-chefe. Então, o, o meu comentário é o seguinte, é que a minha mensagem agora é a seguinte, nos próximos anos, próximas décadas mesmo, a indústria do petróleo no Brasil vai continuar crescendo, vai continuar empregando, mas principalmente vai precisar de gente boa, gente qualificada, gente com base, em conhecimento. Ou seja, é, como eu comentei um exemplo aqui, você precisa de bons engenheiros civis para pensar em estrutura, você precisa de bons engenheiros químicos para projetar equipamentos, você precisa de bons engenheiros de petróleo para produzir petróleo, de bons biólogos e etc., enfermeiros, uhum. <laughs> nutricionistas. Então, o mercado de petróleo ele vai trazer muitos profissionais e com certeza vai continuar crescendo por muitas décadas. Então, o que o meu comentário, a minha mensagem é o seguinte: se você tem interesse na área, venha, mas principalmente se dedique que somente os profissionais qualificados que vão ter espaço. Uhum, seja, não basta querer vir para o petróleo, você precisa mostrar que veio. Uhum. Isso demonstra também que o INGEP não é só para quem está fazendo engenharia de petróleo. De jeito nenhum. Então... Muito pelo contrário, eu acho que para todas as engenharias, eu uhum. acho que é um é um evento para todas as engenharias e para as ciências também, matemáticas, físicas e etc. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Para você que está ligado no nosso canal, continue conectado com a gente no nosso website e nas redes sociais. Décimo INGEP, o maior evento acadêmico de engenharia de petróleo do Brasil.